خب بسم الله این هندونه رو ببریم ببینیم ها آقا جون یعنی نمیخواین هندونه رو بدیم بابا یعقوب ببره بابا یعقوب بزرگ خاندانه راست میگه آره آره حتما آقا جون شما بزرگ فامیلید هندونه رو شما ببرید چکه خودم میدونم بده بیاد ببینم خوب الهی به امید تو بسم الله الرحمن الرحیم یا مغلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار هندونشم که سفیده کسافت هم بهمون آقا جون چه ربطی داره این که دعای سال تحویله الان شب یلداست <laughs> تازه هندونه هم که خریدین مثل گچ سفیده ریدین در واقع چی؟ <laughs> ها؟ آخه پافیوز تو این نفهمو مگه من خودم نزاییدم اون وقت تو به من میگی چی درسته چی غلط <laughs> نه آقا جون منو ننه نیم تاجم زایده خفه شو برم ساخ ننه نیم تاجت که تخم نزاشه من گرفتم یه بار دیگه یعنی چی <laughs> کنم بابا باشه غلط کردم غلط کردم بابا یعقوب بابا آقا جون آی خدا حالا بزن بزن بابا یعقوب دهنش رو سرویس کن منو ده ها کتک خوردن من میخندی؟ خدا خدا کتک خوردن تخم من میخندی؟ صف نگه دارم پوفیوزا بزنش آقا جون جوری بزن که تخماش بهتره که محمد تو چی زدی آخه این که آهنگ عید نوروزه والا من از جونم سیر نشدم هر چی آجی یعقوب میگه همون درسته قطعا چی شد؟ بیا تحویل بگیر شیت این خوبه آخ شبیه یای منی ساق دوست چشتنی خفه شو بابا زخم شدیم با این آهنگ باشه بابا بم شو شورفیوز